las nenas y los nenos de 3 y 4 años recogemos sementes. Sementes de tomate. Sementes de tomate pera. Primero, cortamos los tomates con el cuitelo. Luego, quitamos las pepitas con una cuyel. llama Aro. Le botamos la agua. Le movemos de pasillo. Colamos todo. Quedamos solo como pepita. Ponemos las sementes a secar. El papel de sonar. Semente de melón. Con nuestro dedito damos la pepita. Ponemos las sementes a secar. El papel de sonar. Semente de pimento, Pemello. Estamos Estelo. Con nuestro dedo soltamos las sementes. Estamos sementes potes. Semente de calabaza. Con nuestro dedito damos la pepita. Ponemos las sementes a secar, el papel de verte Semente de yo Banco. Pues separamos eh, a vallas, días. Quitamos a pipitas. Estamos sepetes potes. Pemento verde. Abrimos sus pimentos, cortando un poco de telo. Sacamos el corazón de pimiento, que es donde están las sementes. ¡Pemento de chícharo. Con la masa manos, paramos la pasta. Quitamos las pipitas. ¡Pemento Milho. Debullamos os grans do millo. Quitamos todo o millo da mazaroca. E só quedou carulo. verte de cebolla. verte de aios porros. Bebemos las flores para los lados. na semana caem Estamos se perder ontem. Nossas famílias mandaram sementes de gravaça, verdura, aios cebola. aos da Paula, de segundo. Nos ensinou a, a facer sobres de papel na nosa clase. Nós fixemos os, os nosos sobres de papel, os guardadas en mentes. Cando as sementes estaban secas, nos damos el sobre de papel. Escribimos por nosas letras os nombres das froitas. Pegamos las etiquetas con os nombres de las sementes en as bolsas para que non se equivoquen. Melón. Feijão negro. Ceboliñas. Tomate pera. Fecho banco. Cestura. Tabaza. Tomate. Millo. Papa. Pimento verde. Pipa de son. Cebolla. en medio Seixón Pinto. Hai os porros. Chicharo.